짠짠짠짠 자 tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video Allora, siccome sto diventando uno youtuber serio Nel senso che mi edito io i video, me li preparo bene bene, faccio tutto l'editing Quindi ho detto, ragazzi ma ho visto che un po' tutti gli youtuber, quelli figherrimi hanno eh, delle luci di Natale E ho detto, ma chi sono io? Il figlio della serva? E allora mi sono andato a comprare all'Ikea queste fantastiche luci di Natale Però non, non ho capito se le devo tenere così Se le devo mettere dietro dentro o, o, cosa ne devo fare quindi non so se appendermele stile albero di Natale o lasciare perdere ragazzi per ora lasciamo stare le vedrete nel prossimo video se belle luci di Natale comunque oggi questo è un video serio in cui parleremo di cultura giapponese e in particolare vorrei parlare di uh, una domanda che spesso molti di voi ci fanno che è ma come mai il Giappone è così pulito? Bene, in questo video ho deciso di analizzare tre dei motivi per il quale secondo me il Giappone è un paese così pulito. Allora, vi dico già che domani uscirà sul canale Accassi <laughs> sul canale a cazzo la versione di Lilletta, sempre scritta da me, in cui lei lo dirà in modo più short, che così ci saranno delle immagini, quindi ragazzi vi consiglio di vedere anche la versione che uscirà domani sul canale a cazzo. Vi lascio il link del canale a cazzo, vi raccomando iscrivetevi che così potete vedere anche quella versione, così mentre parlo ci saranno più immagini e potrete capire meglio quello che sto cercando di dirvi in questo video. Allora, una delle domande, cioè a questa domanda io la prima risposta che mi è venuta così da dare è i primi tempi, soprattutto soprattutto quando ero qua mi sono detto il primo motivo sarà perché non ci sono i bidoni ma poi mi è venuto in mente che i bidoni sono stati tolti nel 1995 in seguito a un attentato a degli attentati terroristici che sono stati fatti in Giappone da una setta chiamata OM che ha rilasciato questo gas letale in una stazione metro di Tokyo da lì eh, praticamente ci sono pochissimi bidoni in Giappone quindi ho detto i motivi che hanno portato il Giappone ad essere così pulito saranno altri e infatti secondo me i tre motivi principali sono quelli che vi andrò ad illustrare oggi allora il primo, il primo motivo per cui il Giappone è così pulito è sicuramente l'educazione che danno ai bambini giapponesi infatti fin dalle elementari gli alunni sono costretti cioè costretti insomma devono pulire la propria eh, aula a fine delle lezioni quindi i giapponesi a turno ci saranno si sono chiamati toban soji toban sarebbero praticamente gli addetti alle pulizie di magari ogni ogni settimana ruotano e quella settimana in cui devi fare le pulizie i bambini dopo le lezioni puliranno al posto dei bidelli tutta la classe e quindi entra praticamente nella cultura giapponese il discorso che se non sporco poi non dovrò pulire e anche eh, insegnano anche un'altra cosa importante questo secondo me questo modo che hanno gli studenti che devono pulire la propria classe è il fatto che magari c'è un tuo amico che magari quella settimana è toba non vuoi che pulisca la classe quindi trasmettono anche secondo me con questi insegnamento anche il rispetto per gli altri e secondo me è una cosa molto importante infatti secondo me le, le aule magari delle scuole magari in Italia sono cioè i ragazzi ci fanno meno caso a buttare via le, la spazzatura non lo so adesso però almeno quando andavo a scuola ai miei tempi non è che proprio si cercava di tenerle più pulite possibile mentre in Giappone devo dire che le aule sono tenute pulitissime dagli stessi studenti il che è una cosa bellissima perché vedere dei bambini delle elementari che hanno questo senso della pulizia è veramente carino poi comunque oltre al Tobandi fare fare le pulizie nelle scuole distribuiscono anche il cibo si devono mettere la cuffietta quindi anche lì capiscono quanto sia importante insomma la, la pulizia magari i capelli far finire i capelli nel piatto e così così quindi è una cosa che poi si mettono il grembiolino per non sporcarsi quindi questo addirittura lo fanno anche in alcuni asili eh, quindi è veramente una cosa interessante il secondo motivo per il quale il Giappone secondo me è così pulito è legato invece questo più alle tradizioni e alla cultura infatti non so se sapete ma c'è un Kami che vabbè per farla corta diciamo che è una divinità della religione shintoista che è chiamato Bimbogami questo Bimbogami, bimbo giapponese vuol dire povero sarebbe il dio della povertà e si dice che se tu tieni la tua casa sporca questo Kami entrerà in casa tua a vivere con te e ti porterà miseria e malattie e, e povertà ovviamente quindi questo fatto secondo me della cultura porta ai giapponesi ad associare l'immagine di sporco alla eh, povertà e quindi è doppiamente eh, una cosa che molti giapponesi non vogliono avere e anche se vabbè è vero che non tutti i giapponesi credono in questa cosa comunque la rispettano e vi porto adesso anche un esempio basta pensare praticamente a avete presente eh, in Giappone come sapete vi ho detto anche nel video dei 10 modi per non farsi arrestare se non l'avete visto andate qui vi avevo detto che in Giappone è illegale buttare la spazzatura in posti in dove non si dovrebbe fare tuttavia eh, è una cosa che purtroppo succede anche in alcune foreste e per evitare che ciò succeda alcune prefetture hanno preso dei provvedimenti e uno di questi provvedimenti era mettere delle eh, rappresentazioni del tori il tori è quella specie di, di A che sicuramente avete visto in qualche santuario shintoista vista che sarebbe praticamente un portale che si mette prima di una zona sacra tra l'altro una part piccola particolarità di questi tori non dovete mai passarci in mezzo perché lì è dove ne passano i kami quindi le divinità ma dovete sempre passare un po' più vicino ai pali o addirittura all'esterno se volete rispettare più la loro cultura comunque il fatto di aver messo queste raffigurazioni di tori hanno a detta di varie prefetture hanno limitato comunque il numero di, di questi casi di giapponesi che buttavano spazzatura in queste delle zone della foresta tra l'altro poi questa cosa sembra una cosa così particolare ma in realtà la potrete vedere anche se andate a Tokyo ma non anche in Tokyo in tutte le grandi città ci sono in vari distretti magari vedrete delle piccole magari dei dipinti di tori su dei muri piuttosto che dei piccoli tori delle piccole raffigurazioni di tori in giro per il Giappone quelle sono messe perché oh, oh, vi giuro un vicino mi ha detto così mi ha detto che è per evitare che la gente magari ubriaca pisci sopra i muri o succede o magari derubi dentro le case comunque il fatto che il dio ti sta guardando un pochino mette in soggezione alcuni giapponesi e quindi evitano di fare questa cosa il terzo motivo secondo me per cui il Giappone è molto pulito è per l'immagine pubblica infatti in Giappone è noto che i genitori dicono ai loro figli che magari non si stanno comportando proprio benissimo che eh, non lo so magari sono in un ristorante sono un po' chiassosi che tutti li stanno guardando e, e questa sensazione vi assicuro che entra proprio nella, nella mentalità mentalità giapponese infatti molti giapponesi anche se non sempre è così però hanno spesso la sensazione di essere guardati o che potrebbero essere visti non a caso oltre a questi tori e raffigurazioni di tori che vi ho detto prima sparsi per tutto il Giappone ci sono anche un sacco di cartelli con la scritta Miteruzo che vuol dire vi sto guardando con sti occhi incazzatissimi tra l'altro se mi seguite su questo canale già lo sapete perché ne ve ne avevo parlato anche sul video quello delle curiosità se non vi siete viste la playlist della curiosità vabbè andatevela a vedere perché sono video molto carini e quindi quindi questa cosa di essere guardati comunque porta il giapponese a comportarsi in un determinato modo per esempio non parlano in modo chiassoso sui treni non ci sono tante manifestazioni d'affetto detto oddio anche se tra i giovani adesso ci sono più spesso ma si sa il mondo si sta un po' globalizzando e cambiando e anche altre cose importanti è che per esempio se noi prendiamo dei negozi o anche magari dei proprietari di alcuni edifici o case o appartamenti per migliorare anche l'immagine pubblica e anche per non associare come vi ho detto prima la sporcizia alla povertà non solo puliscono il negozio o appartamento che sia ma anche puliscono tutti gli esterni e anche la strada infatti vedrete spesso dei negozianti tipo parrucchieri così che puliranno la strada strada e ognuno si pulisce un suo pezzo e siccome ci sono un po' dei negozi un po' ovunque in Giappone il Giappone si tiene molto pulito e non vedrete praticamente mai mozzicone di sigarette oddio magari se andate la domenica mattina nel quartiere alle rosse di Kabukicho alle 5 di mattina dopo che tutti hanno fatto festa probabilmente qualche mozzicone lo trovate anche se andate in alcune zone di Osaka quelle più popolari con i club la domenica mattina può capitare però in generale si può assolutamente dire che oggettivamente il Giappone è un paese estremamente estremamente pulito e i giapponesi ci tengono davvero a questa pulizia basta pensare che io stesso ho visto un sacco di giapponesi magari non lo so nei weekend raggrupparsi fare gruppo e andare tutti a pulire le strade del Giappone perché pulito è bello tra l'altro vi faccio un altro esempio ad Halloween sapete la notte di Halloween a Shibuya che tutti impazziscono i giapponesi e ovviamente c'è un sacco di gente e il giorno dopo a Shibuya c'è un sacco di sporcizia e spazzatura ma il giorno dopo ci sono un gruppo di volontari giapponesi che si travestono giapponesi ma anche qualche straniero in, in verità potete andare anche voi eh, se volete si travestono da supereroi e il giorno dopo la mattina dopo Halloween quindi il primo e il, 2, il primo novembre vanno per le strade a pulire la città ed è un'iniziativa secondo me bellissima ragazzi eh, ditemi che cosa ne pensate di questi motivi per il quale il Giappone è così pulito ricordatevi di tenere eh, quel che potete anche voi la città pulita perché insomma abbiamo un paese bellissimo come l'Italia e io sinceramente ogni volta che vedo dei mozziconi in terra praticamente ovunque almeno qui a Milano se ne vedono tantissimi e io, e io quando vedo dei mozziconi in terra mi arrabbio veramente tanto perché mm, in giapponese si direbbe mottai cioè sarebbe un paese così bello e poi per dei mozziconi si rovina magari una vista bellissima in, in qualche posto meraviglioso dell'Italia io amo l'Italia tanto quanto amo il Giappone e quindi ci tengo che venga tenuta pulita vabbè ragazzi questo era un po' un video così chiacchiericcio spero spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto per favore lasciate un like che così aiuterete questo canale a crescere iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo al prossimo video un abbraccione da Seba ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store